Mm-hmm.

anche tra farfalloni amoroso notte e giorno di torno girando delle belle turbando al riposo ma ci sento a tuo cibo d'amore delle belle turbando al riposo ma ci sento a tuo cibo d'amore non più avrai questi bei panacchini cappello leggero galante quella chioma quell'oria brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco color non più frai quei penachini quel cappello quella chioma quell'oria brillante Non ti drai, amoroso, notte giorno di torno trato delle belle tornando a riposo ci sento tu ci sento RTS TV.